まだ全明かりは避けろえ夜に働くのは最高だそれにはそれの良さがあるわね隠れてろよ光は避けて誰にも見つからないようにする まだ全部じゃないだろえ明かりが消えた誰か気づくはずだ突入する俺が敵の気をそらす夜の刃だまるで夜の狼の で行くのはあまり賢いとは言えんな隼人さんもしかして泳げないバカを言うなうんちゃんと鳥の声明かりをすり抜けて、夜の泥棒ね音を立てるぞ闇のことうまくいったわ静かにして 誰もいらないんでしょそろそろ時間だお願い自由にしてください黙れ幼児隠れの術あの音は刃ありがとうございます静かに、あの男たち あんなことしようとしてたなんてわかるわかるあいつら嫌いだできることをしようショーの始まりね素敵なメロディー誰かいるのか隠れても無駄だ 私にもらってほしいこれほどのご親切になんとお礼を言ったらいいのか見つからないようにね音を立てるぞ闇を利用しろ今のはなだなんでいやなんと俺たちにできることはないな 夜を利用するんだあの風か が結果は変わる、うんうん明かりは敵だもん近道があるようん 俺が見えるか道はまっすぐ俺にぴったりの仕事だ赤い葉そして朝の雪この情報は重大ね安全なところへ移動して分かったことを話しましょう光は忍者の敵だ移動中よ仕事だ優雅な解決法ね 怒は避けるの優雅な着地ねうん何事も優美時間は無駄にしないわ 部下は残りの時を楽しんでいるそんなの気にすると前日中起きてたからすぐ走ってこいわかるか幕開けねえ影様のため計画実行中特別なこの敵の視野に入らないようにいい感じだ目立たないようにしましょう のように動け夜を利用するんだ見られないようにするのよ明かりがついていないなんて夜明けには進軍するしっかり見張る人たち用ね 将どもは終わらせてみせるあれは何だ風で明かりが消えたか簡単に計画実行中闇を利用するのよ誰かが間違って消したのか町の人は離れら だけには進軍するなんだ風で消えたのかか全うせねば誰か間違って消しちまったのか、うんうん、敵の視野に入らないように幕開けねりが消えただ。闇と一緒に動くの最も感謝し のため栄光と名誉を勝ち取る何か見えるぞ火が消えてるな確認することもないな闇を利用するなよ明かりが灯っているはずだが任務を全うす馬車の荷物と安全の確認をしろおお酒だ 消えてるな大したことじゃないだろうなんだ優雅な解決法とは言えないけどは離れられ役所どもはもうすぐなくなるわリロード中何か見えるぞ風で消えたのか確認することもないなあっ残りのリロード中 闇と一緒に動く優雅な解決法ね特別な粉よ馬車の荷物と安全の単なるお休み移動中よ視界が悪い闇を利用しろ完璧だ 用心深く、ね、だがの百姓は処刑だ簡単に隠れられるわ闇を利用するのようぬぼれるな夜の刃だ柔らかいおじき静かな意思表示部下は残りの時を楽しんで気づかれないままで 百姓どもは準備完了幼児隠れの術夜が一番突入する俺が敵の気をそらす水のように動け光は私たちの敵よショーの始まりね 今の何だ気を散らし計画実行中この手しっかり見張る人たち用ねいつでも準備はできている俺にぴったりの仕事だ影様のため栄光と名誉を勝ち取る静かに闇のごとく 手裏剣を使おう静けさが私開けの味方よ光は避けるの闇とまるで夜の王手裏剣術夜明けには幼児隠れの術今は優位も優雅な鼓動くぞ俺が敵の気をそらす何か聞こえたよ風か待ち望んだ戦だ いつでも特別な粉よ移動中よ行くぞ音を立てるぞ手裏剣を使おう従わ百姓は幼児隠れの術音を立てるな明かりは避けろ闇のごとくいただくぞ静けさがしっかり見まだよ 百姓どもはどうでもいい終わらせてみせるショーの始まりね国葬から米部下はおっことと影様の計画が分かったわねた沢昇様にすぐ伝えましょういかだを盗んで川下へ向かいましょう 昇様の野営に待って